Ola, hoxe vamos facer o proxecto As plantas e o auga. Os materiais que necesitamos para facer este proxecto son tres plantas, terra, tres macetas, pratos, bebida carbonatada, auga, guantes de goma e rotulador. Eh, preparación. Primeiro poñemos os guantes de goma e enchemos as tres macetas con terra. Planta unha plantiña asegurándote de que as súas raíces estén ben cubertas por terra. Eh, Na... Pola encima de un, de un prato e... Eh, eh... Na primeira planta poñemos sen auga e esa planta non a regaremos. en nun sitio soleado. Na segunda, na segunda maceta escribiremos cola ou a bebida carbonatada que vayamos a utilizar eh, eh, regamos, eh, regámolas e poñemos nun lugar ao sol. Na terceira planta poñemos auga. En esa planta arregaremos. Asegúrate de que estén húmedas. Eh, echa eh, a bebida carbonatada na planta que teña que utilizala e auga na outra. Os vindeiros días xa veredes o que vai sucedendo. A auga é boa para ti e tamén para as plantas, dado que a auga provén da terra. Moitos minerais quedaron disoltos na terra. Gracias a eles, a Muchos aditivos como azúcar, etcétera, eh, ya están presenciales.